بسم الله الرحمن الرحيم قناه ناصر تنس لتعليم التنس الارض احييكم هنعمل match rally مع ال beginner وهتتفرجوا ازاي لما يكون لسه لعيب مبتدئ جديد نبدا نمشي معاه رالي وازاي نعوده على انه ياخد على الكوره ويتجرأ يعمل sense مع الكوره يلا يا كابتن نبدا ready ready يلا آه، واحد بالراحه غير رجلي برضو اثنين اروح برافو شيل برافو ما تروحش جامد واحده واحده برافو ارجع ورا شويه اهو اشيل قفل ايدي أه. اروح اغير رجلي change your leg. رجلي ها ايوه برافو تاني برافو روح للكوره برافو ارجع ورا شويه اعمل ready position كده يلا تاني اروح للكوره تاني بالراحه افرد ايدي برافو برافو ما تعاونيش تضربي جامد بالراحه واحده واحده برافو ها روح ها برافو اروح للكوره ها اعمل ready position تاني اهو جو بص للكوره backhand راف اروح للكوره امشي كوره برافو احسن شويه اتجرع على الخلفيه تاني الله ready position تاني احاول امشي رجلي تاني ها بص للكوره ها برافو ها يلا يا جميل افرد ايدك برافو تاني ها برافو روح للكوره اجري تاني ready position من الاول دخل نفسنا ready position ها يلا ها forehand بالراحه سهل ها وراح ها برافو اروح للكوره ثاني الله هاي اللي قاع ورا نو برافو ثاني اهو بص قرر على الكوره فور غير رجلي وانا بلعب كوره مره كل مره اروح side way ايوه هاي هايلر اروح side way برافو ثاني يلا ثاني اعملها ثاني ريدي بوزيشن كل مره فين ال ready position ايوه كده ها اغير رجلي اغير رجلي no no no. ها غير طيب، ها يلا جميل اروح ها برافو ثاني هوب اغير ها تاني اروح للكوره اقفل ايدي برافو تاني سهله عايزين نطور الكوره دي بقى الله تاني اروح سهله اروح تاني الرجل كل مره بغير في ال fore وفي ال back اكمل المره لحد كتفي فوق ها برافو تاني ها هوبا احسن اروح ها تاني برافو ها برافو ها تاني ready. ready position. ready position الله اهي اروح للكور اغير رجلي هيلا اروح ها برافو تاني ها هوبا الصوت على ready position ها برافو تاني ها فين ال ready position يا نور اه تاني ها اروح اتجرع على الكوره اه تاني ها ارفع تكال افرد ايدي قوي في ال back ارجع تاني ready position اهو fore اروح افرد هايله تاني لل back بقى اروح برافو ها لل fore ها افرد اغير رجلي كل مره ها فين التغيير هايله فين ها برافو تاني اروح افرد هاي يا نور تاني يا جميل اروح احلى اروح ها ها اعمل ready position تاني ها ready position ها برافو ها ما تيجي على ورا افرد ايدي تاني يلا يا جميل ready go ها افرد هايله تاني هوبا كمل هايله اروح ها افرد الله هايله يا نور بس غير رجلي بس تاني يا جميل تاني بص للكوره ما تحطش للكوره الكوره وتجري عليها واحده واحده تاني ها ها برافو برافو برافو ها ساعة بقى again again again يلا يا جميل ها شكرا تاني اجين ها كور بص للكور قفل ها برافو اروق ها تاني إيه إيه سهلة برافو إيه اختها ها ها يلا جول بص الكورة برافو برافو يا نور حلو ها يلا شكرا يا نور مش قوي